Ola, son Teresa Mancebo e neste vídeo tutorial imos traballar con cotas. O primeiro que farei será debuxar un rectángulo. Barra de ferramentas de liña, escollo a opción de rectángulo, pincho, arrastro e fago clic de novo. QCAD dispón dunha ferramenta que permite facer o acoutamento de forma automática. Somente teño que seleccionar a barra de ferramentas de dimensión e escoller a modalidade de acotamento que necesito, neste caso alineado. Vou escoller a selección de punto en modo intersección e desa maneira non terei que localizar o principio e o fin das liñas a ollo, fixadevos. A ferramenta de acoutamento somente está activa cando me achego a un punto onde se produce a intersección de dúas liñas. E non podo facela fora deses puntos. Pincho nun deles, arrastro até o seguinte, vexo que me aparece de forma automática a liña de cota e, e o valor numérico da cota, e agora o que fago é desprazala cara onde eu quero. Lembrade, as cotas sempre fora das pezas. Que está sucedendo? Pois que todavía teño seleccionado o modo de intersección para os puntos. Debo cambiálo para poder desprazar a liña de cota e a cota fora da peza por exemplo escollendo puntos do grid. Fixadevos que agora poderei mover a liña de cota e a cota correspondente. Vou facer agora o acoutamento vertical. Para iso, volvo a seleccionar intersección de liñas, selecciono un punto, selecciono outro, a cota e liña de cota aparecen de forma automática, non podo desplazala, salvo que o faga até eh, outros puntos que sexan intersección de liña, e para modificar isto, eh, cambio o modo de selección de puntos, por exemplo, para axustarse o grid. Desta maneira, xa podo. Fixadevos, agora mesmo todos os elementos están situados na mesma capa e se a poño en modo no visible, desaparecen todos. Me interesa levar o acoutamento a unha capa diferente, unha capa que vou crear e que chamarei cotas. Como quero que as leñas se diferencien, voulle dar unha cor diferente, por exemplo, azul. E agora o que farei será pasar os distintos elementos de acotamento a esta nova capa. Poñome en modo selección e coa tecla de Shift, ademais do clic do rato, fago doble clic na capa de cotas E todos os elementos do acoutamento pasaron a nova capa. Fixadevos que se agora quero ver soamente eh, o trazado principal, non teño máis que esconder a capa de cotas e me quedo soamente coas liñas eh, principais do debuxo.